videon. No niin, morjes. Me ollaan täällä äh, Järkää tekijänoikeuslakialoitteen taiden tota, taidon näyttelyssä. Täällä on tota, Riiko Sakkinen. Morjes. Moi. Sulla on tässä teos tota, äh, Dr. Ötkerin Lava Dinero. Mikäs tää on? Kerro pikkasen tästä teoksesta. No, tämä on osa sellaista piirustussarjaa, mitä mä äh, tein tuossa viime keväänä kakuista. Ja tota, äh, siitä oli erilaisia kakkukuvia ja erilaisia viestejä, mitä niihin nyt liittyy. Kakuthan on aika niin monenlaisia, niitä käytetään no, juhlien keskipisteitä, mutta sitten niillä myös kakutetaan taas poliitikkoja tai muita valtaa pitäviä, kun ei, ei tykätä siitä, mitä ne on tehnyt. Ja ää, sitten kun tähän piti valita tähän näyttelyyn joku teos, mikä ää, kuvittaa jollain tavalla jotain rikosta, josta sitten saa yhtä paljon, voi saada tuomiota kuin näistä tekijäoikeusrikkomuksista, niin mut löytyi sitten tämä laavakakku mutta tota, Espanjassa tämä laavakakkuhan siis on hyvin suosittu suklaakakku, mutta ää, lava tarkoittaa pese imperatiivissa ää, espanjaksi. Ja mä lisäsin sitten, sitten tuon sanan dinero, raha, eli pese rahaa. All right. Sa- sanoitko että tässä on niin kun, äh, tämä niin rinnastuu johonkin tekijänoikeusrikokseen? No tässä on siis tämä rahanpesu on yksi ilmeisesti näistä, ää, joista voi saada sitten yhtä paljon tuomiota, tämän kaksi vuotta. Oho, aika paljon. Ai rahanpesusta? Joo, siis se, niin kuin, ei kun tekijänoikeusrikkomuksesta saman, niin kuin, se on niin kuin, yhtä järeä. Joo, vois rahanpesusta, vois, riippuu tietenkin ehkä vähän summasta, mutta voisin siitä saada vaikka vähän enemmänkin. Jos nyt miljoonia vaikka joku mafioso pesasee lailliseksi. No kerropa tästä alo- alo- aloitteesta pikkasen. Sä, tota, sä, sä kannatat tätä aloitetta. Mä en ole itse asiassa ihan varma, mitä mieltä mä oon vielä tästä aloitteesta. Et tota, mä oon nyt tässä tota, keskustellut tämän teidän jengin kanssa ja sellainen niin kuin juttu, mitä mä oon halunnut tuoda tässä esiin, on se, että et, äh, pitäisi miettiä aika tarkkaan eri e, luovien ja taiteen alojen niin kuin, ä, äh, näkökulmasta, mitä nämä asiat tarkoittaa. Se on ehkä niin kuin seuraava vaihe. Minusta on erittäin hyvä, että, et tästä asiasta puhutaan, tämä lähtee eteenpäin, mutta seuraava vaihe on tosiaan se, että pitää miettiä kunkin taitealan kohdalta. Eli sama, mikä on vaikka muusikolle hyvä, ei välttämättä ole kuvataiteilijalle hyvä. Tämä kuulostaa järkevältä. Kuulostaa siltä, että sulla on paljon keskusteltavaa vielä. No mä ainakin niin kuin, mä näen niin kuin, ehkä vähän nyt äh, tälleen niin kuin yllättävästi voisi sanoa, että kuvataiteen suhteen jotain juttuja näissä tekijäoikeuslainsäädännössä voisi niin jopa tiukentaa. Eli sillä tavalla, että kuvataiteilijat sais korvauksen siitä työstään. Eli tällä hetkellä on ajatus se, että kuvataiteilijan pitäisi tulla toimeen sillä, kun se myy teoksiaan. Mutta mä itse ehkä näen taiteilijana, että se mitä mä annan ihmisille ja yhteiskunnalle on usein just se, että kun ne teokset tulee esille, eikä niinkään se, että kun niitä myydään. Eli mun toivomus olisi se, että kuvataiteilijat sais aina korvauksen. Olisi lainsäädäntö, joka sanoisi, että taiteilijan teos tulee johonkin näyttelyyn esille, niin se saisi siitä asianmukaisen korvauksen. Tosi no selvä. Kiitoksia Riiko. Kiitos.